መከራው ጽኑ በሆነ ጊዜ፣ ጥያቄ መልስ ባጣ ጊዜ፣ ጊዜ በረዘመ ጊዜ ገሰጸኝ እግዚአብሔር ቀጣ፣ እግዚአብሔር ተወኝ ምን ባልክ ጊዜ እንዳትረሳ እግዚአብሔር ረስቶ ጠልቶ ሳይወድ ቀርቶ ወይም ትቶ አይደለም። ታዲያ ምን ሆኖ ነው ካልከኝ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይመልስልሃል። ምን ይላል? የሥጋ አባቶቻችን ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 16 የሥጋ አባቶቻችን መልካም ሆኖ እንደታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበር ይላል። እየሰማችሁኝ ነው? የሥጋ አባቶቻችን መልካም መስሎ እንደታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበር። ምን መስሎ እንደታያቸው? ለእነሱ መልካም መስሎ እንደታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበር። ማ የሥጋ አባቶች? እርሱ ግን ይላል ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጠናል። ምን ስለሆነ እሱ አባት እኛ ምን ስለሆነ ልጅ ከሆንክ ውደደው። የመወደድ ምልክቱ እነሱ ለጥቂት እንደሚቀጡን እኛም ለጥቂት እኮ ነው የምንቀጣው። ግፍግፍ እስክንል እስክንመረር እግዚአብሔር አድርገው ልጆቹ ነና መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል የምወዳቸውን ሁሉ እገስጻቸዋለሁ እቀጣቸውም አለው ይላል ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ልብ በሉ የምወዳቸውን ሁሉ እገስጻቸዋለሁ እቀጣቸውም አለው ይላል ቅጣት ለጊዜው ያሳዝናል ቅጣት ለጊዜው ያሳምማል ቅጣት ለጊዜው ደስ አያሰኝም ክርስቲያኖች ቅጣት ለጊዜው ያስነባል ግን ለጥቅ ክርስቲያኖች እኔ ልጄን ምቀጣው በምን ያህል መጠን እንደሆነ የማውቀው እኔ አባቱ ስለሆንኩ ነው። እየሰማችሁኝ ነው? ልጄ በምን ያህል መጠን ቢቀጣ ጸባዩ እንደሚስተካከል የማውቀው እኔ አባቱ ብቻ ነኝ። የልጄን ጸባይ ስለማውቀው በምን ያህል መጠን ብቀጣው ልጄን ላረመው እንደምችል የማውቀው እኔ ነኝ። አበዛኸው እንዳትሉት እኛ መቼ እንደምንታረም በምን ያህል መጠን ሰው እንደምንሆን የሚያውቀው እግዚአብሔር በራሱ አባትነት እኛን ስለሚያውቀን አበዛኸው፣ የለህም፣ ረስተህናል፣ ባትወደን ነው እንዳንለው